Wolqaamma wolqaamma osoo waan haasawu teshe waan loo bahe loo galata waaneti wolqaamma loo galata waan loo loo katsay waani timaatima loo bahe haatsay loo intena gakki. Shi taa'ee yeroo qaamaa nun hara timaatimii tokko nagadhaa hagee gaariin nangeettara daasishin haa yaadasaa yeroo loorra yaadasaa takka nangara daasishin yeroo amanee shafee hagaa ekkara nee hatta ekkara elee shiginye ushirinne hara boota tokkana chiginye sinta tokkana sintappe hagee chiginye ushadanne hara boota tokkana chiginye haaththe ushshidi shoddana geeta haaththe ushshenna shoddiko ay hanes geetinte ay chigire gatse chiginye nu ushshonna shoddiko xabo yaan duuthidi attidaga नुशोदी तो की कोई ओके ना ए ने गिरा आगे लिखे मेल से लिखे गिन हाथ से ओया नाते को सबोई दूसेस ए बीता हगा लमरे रे बीता कोमो बिदी मेरे पे के साथन दखमना दंड एस आवाज तो गन रे हेगस शुद्ध साथ ही लिख के गूरा गूरा इर्तशिन शुद्धनो बेसे साथ से उशिदा कुए इचको ओमरसी sai awai irtiko shoddana obeses hega irtiko awai mana udanda isi chiginya inte godana udanda isi goban ekka harmaa sabay hagee taayyo inggidi hagee wonppidi hagaa bolla qachchonnan tena wottonna ixikkochchi ushshishin xapo shooddees hagee jerikaane mela intina giikkochchi yaatidi hagee wonppidi hagaa bolla wottidinne ushshoos yaatikko lo"ees guussa haatsa uyidaga gidees ha'i shoodidine haatse intina yeche bolla wottidine efidi tokkana shoodite ere teshe qoqofoppa qoqofege aiskoshide qoqofana koshenna qoqofenna shina otta gini yeche aiskoshide looba ekekete inte qoqofoppa ee tai hagee biittara issippe efidi tokkikoi aiba gana gaada gai nu bitara tokkiri ne ya gare ga kana tokkiri ba efane hage mela efara tokki koy waanane ne Ne biittaarra gafe ursikko xiqime baawa wona ha'i haaththa inte ushshidaagi biittara tookettidi biitta hagandee biittay medebendee biitta lammadeda biittara biidi maasan tokettana mela injiinti biittaarra gafikko kathay hayqqeesi timaatime hayqqeesi bidi biittara baanaw koshshees biittay bidi ellera oykkana mala ooththes kathay oykkana mala ooththes yeroo taa'ee likke koo hagappe sintataa biitta baay'inaga qoqqofaadha shoddaza qoqqofaadha efaadha tokkasheen meles ishiin ha'ine immidaga timirte ataas lo'okko ha'i xoossi mones ha'ikka wontokka nuna katattalatta ne kasekka asi odidaba elle ikke gishosa ha'i lo'o ha'i taaga ekkadasa gin ha'i lo'o shoddada isti lo'ora biittara biittara shoddada tana isti bessa yeroo amaaneeli ha'i giwirinna nuus odidaga siyaadasa baay'ee Eh, a i lotiri hodi di t o k a na e f i r i n a i hoda skinu e f i r i intena kana hoda lotara. Hoda lotara bitara bita ko ko pa w a n a iji gidaga. Siara siara sabai. e ega mala awope bitai bona mala lotara hoda. e r amari c h i g i n i kara yanu to kana h i l i sa'i maasanaka lo'o giigetsideta aremeykka baynna gisho sa'i isti toketha tokkishe isti bessite tokkikko be'ana ero taayye yaw nu yaw naytara hagee nu isharara tokkana gidi yiides haayye asatara issippe ero malaaku lo'otara tokkite ellesite isti waani tokkikotteshe isti inti tokke toketha bessite isti irqeteta be'ana ero aga beya nu tokkishin ereseshe essa essa essa essa essa hagee ne tokethay likke gidena ne hagaa sigaada tokkiko aykko kan ena xaqame babaya taayye ta tokkishin sitete de'i balettadina እና ኦትራ ከን በጣም ስህተት ተደረስኮ ችግኝ እንዳለ ወላ ማትዲ እሶ እሶ ራዊ ክትደ ግሾስ ነና madena ee taayye ta issoy to hagan hagan tokkidaga issoy melishin issoy oyqqees gaadakko hagee issoy issoy ta tokkidaga maata matan tokkidaga issoy oyqqees issoy melees gaadakko ta hage sisete de'i iski bessatas ነ አይ ስህተት ደይ ግዲ ተነጋዳ ኦይችዳ ግሊኬ ስህተት ደይስ ሀይ ለምሳሌ እሲ ቲማቲሜ እሲ ቲማቲሜ ዋኔ ሀኪ ጌጋኔ ጥቅሜ ዋኔ ደይ ጌጋኔና በሰና ስለዛ አይና አጋን አጋ ባ ቶከረሰ ለምሳሌ ና አጋ ባ ቶክዳጊ issi timaatime kushera lakkaasa issi eh, awaaqe asa ha arba ne tokkidaagi timaatime ne tokkidaagi aappun tirpe dee giddon isso ha ichchashati waanana koshshi dendanau bessees haicha shatittirpekko areme gides nena maaddenna gishose haga yaata denthada qexxaaye ha'ikka wothaasa arba sentimetire mithe wothada ha'ikka hagan giddon de'es hagata shoddaasa ha'ikka qaxalada yaata wothada haga yaata wotha giddo haga shoddada yaana tokkasa hagas aybi xiqime de'i geeganne kumikko ay gudaate de'iganne asradanaw koyas haga arba sentimetireren tokkishin ንን ጠቀሜስ አንደኛ ነ ሀሬ ማራማዳ ግዶራ ዞራናስ ከተና ቆጣጠረነስ ነው ማቻኤስ ሁለተኛ ኦርዳ ይፎ ይክድ ግያስ ነው ማቻኤስ ስለዚህ ሀጋፓ አድ ቃጫጭኮ ነስ ግያስ ካከሰና ሀሬ መግደስ ሀጌ ሶስተኛ ዘር ቤክነቴ ዘረና ባካናስ ዳይሳሳ ጮ ቢታን ጉሳሳ ቢተና ከጮ ይሳሳ ስለዚህ ሀጋራኔ ኦትኮሎኦ hatirfey nes daro ko gakkidi nes nes daro kaththay mikko lo inji haygi coo wooqikko likke gidenna yaage gas nena hega mala ooththanaw koyas ስለዚህ ሳሳ ግሽን ወይም ላለመ ነና ዋኔ ማዲ egas maaddes kumikko woqidines aykuka maaddebawa nena oososka ooso diggeesi ishite shaa'i booyeppe booye gaso ne eronna gishos istinega booyeppe booye gasona lakka beyana hananaw koshshegi gin e, domza asa kushera nam'u kinde guussako nam'u waday 80 santimetre booyeppe booye gaso 80 santimetre gedanaw koshshes istinega wola lakka ana haronte saga mala yaatada nam'u kushe wadhasi mada mitsa ikara wotsada gaasa gobes gobes haga ine otsida gilikke hagi likke hay inni pannin tokkasa hannokka izmela yaatishin booye bolla new chiggire baawa booye na yara qaxala hanne izita bessidaranne kase ooththidara qaxala ero isti tesha ineta wona nena bessidaga mala tokka isti bessane isti bessa ee ta yete bessanaw danda'es ha'i beyadis Toyota yene besira gatas geli saimela gimitera katokiri banane leta matsira gatas geli sai lot age gimitera ta otishinka c h i g i n y e ka mela kasaresi hinailo Dakka gobes gobes gobes gobes Teshe galataysa e lo ne taga ka mikire ekira g e s galataysa ስለዚህ አይ ቀጣይ አሳ ሀራ አሳስ መስኖ ወቅት ግዲሽ ማሳብ አይስ ስለዚህ ደሄዳ ሀጋ ሳተ ጋክለ ሳተስ ገላተ በጣም ጋለታ አይስ የሮታ የኔስካ በስቲራ ጋ ትምህርት አታስ ኤኬቲ ሳይ ሜቴቲስ አይ አሳተራ እንታ ኢሻ ተራ ኢሲፒ አይ ነና ጦሲ ጋላቴስ ነና ታሱም ሳይታይ ታገለ ጌትትስ መለኮዛ ወረዳ ሳላሽ መንደር ሁለት ቀበሌ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ግዳዳ ወጥሰሽዳይስ አሳና አይታ ሽሻና ወይም እንትና ተማርሰናው ኮይዳጌ ወና ተሾመ ማሳኑኒ ተሾመ በላይ ማሳኑ ቲማቲሜና ሜደበበደንሲዲ ማሳ ኤፎና ዋኔ በይዳኮ ኢንተስ ግልጽ ወሳና ኮያስ ሄጋካ ዋና ግልጽ ወሳይና አንደኛ መደበበ ደንደና ስፔ ካሴ ሀትሰው ያነው በስስ ሀትሰው ያነው በስስ ሀትሰው የናትኮ ችግኘይ እለ አዋራ መለስ ቢታይ አራጋፈትኮ ማደናግሾ ሀትሰው ሽዳ cu da. e haaththe ushshida buquye shoddida shoddidi yechchara qachchidi efidi maasa gaththida maasa efidi waati gagana maasana haaththe maasay loythi uyana koshshees loythi uyana koshshega mela loythi haaththe ushshida uyidaga buquye qexxita tokkega bessida tokkishin timatimey pe timatime aappun metire gidana koshshi woyim aappun sentimetre gidana koshshi geegana beyida መደበ መደበ አፉን ሰንቲሜትር ግደና ኮሺ ገጋና በሄዳ ቲማቲመ ቲማቲመ 40 ሰንቲሜትር መደበ መደበ 80 ሰንቲሜትር እንተና በሳስ ሄጋ መሰረተን ወላ በሂድ ቶክድ ቶከትዳ ቀብኩዬ ሀትሰ ዋት ውይ ዋት ዋት ሀትሰ ውሽ ገጋና ሀትሰ ሄዱ ቀማፈ ጉዬ ሀትሰና ውሽሽ ቀጣልሽ ባና ኮሽስ ሄጋ ባይና ጽኮ ቲማቲመይ ቀጥታ ወዳመት ሶይ ሞቂ ዳይዲ መለሲ አዋራ ጌጋና ኢንተርኔት ማርሰና ኮይዳ ገሾስ ሲዳ ጋስ ቀላሳይስ ቀላሳይስ ለኦጎሸ ላይ ተግደም